Thank you. لا يروح وقل وشاوي أكينا الحملاوي بصراغ نياوي من وثيهم لا يروح وقل وشاوي من فيهم مثلا يروح وقل وشاوي أكينا الحملاوي بصراغ مياوي من فيهم مثلا يروح وقل وشاوي نفس نغذى نفسها تقس وتتسقسى من هو يرفن في مزغة يسن ليلة يمسع كوماس نغذى نفسها تقس وتتسقسى من هو يرفن في مزغة يسن ليلة يمسع كوماس نغذى نفسها تقس وتتسقسى مشاوين أكينا الحملاوي بزراق نياوي منو فيهم تلاي روح وقل وشاوين أمشي ليت في تزيزي نور أفريقيا مضران مرانغ المغرب العربي ماتشات اللانو ميديا أمشي ليت في تزيزي نور أفريقيا مضران مرانغ المغرب العربي ماتشات اللانو ميديا أمشي ليت في تزيزي نور أفريقيا مضران مرانغ المغرب العربي يروح وقل وشاوي أكينا الحملاوي بصراخ نياوي منو فيهم مثلا يروح وقل وشاوي ترفم هيوذا ديلسي وشاوني ثربي والشارف يقد بركة متان العبد تشاوي ثلة تنفرم هيوذا ديلسي وشاوني ثربي والشارف يقد بركة متان العبد تشاوي ثلة تنفرم هيوذا ديلسي وشاوني ثربي الشارف يقد بريكا منو فيهم مثلاي روح وقل وشاوي أكينا الحملاوي بصراغ نياوي منو فيهم مثلاي روح وقل وشاوي